Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan mudah-mudahan semua dipermudah semua urusan, dilancarkan rezeki dan selalu sukses, sukses, sukses, sukses. Oke teman-teman, kali ini saya mau sharing yaitu bagaimana menambahkan akun Instagram. Jadi satu Instagram itu bisa 5 akun ya jadi caranya sangat mudah teman-teman langsung praktek kita klik Instagram kita ya misalnya ini sudah ada Instagram pertama akun pertama lalu kita pengen menambah akun jadi caranya adalah pertama kita kembali ke prof ini ya tampilan ini lalu kita klik ini ada garis tiga sudut kanan kita klik lalu pilih bagian bawah itu ada pengaturan atau bahasa Inggrisnya setting kita klik pengaturan lalu kita scroll ke atas nah di sini ada warna biru tulisannya tambahkan akun jadi teman-teman bisa tambahkan akun di sini nah, tinggalkan klik nah, jadi pilih apakah sudah ada akun yang sebelumnya atau buat akun baru jadi sangat mudah ya sangat mudah sekali ya teman-teman begitu juga kalau misalnya teman-teman mau mengurangi akun yang sudah ada ya jadi kuotanya ada 5 akun bisa kita logout semua akun atau logout dari salah satu akun kita ya uh, saya ulangi lagi ya ini tampilannya bagian home lalu kita klik bagian sudut kanan ya lalu kita pilih pengaturan ya lalu kita scroll ke atas kita pilihkan ke tambah akun jadi akan muncul notifikasi seperti ini lalu apakah kita punya akun Instagram sebelumnya atau buat akun yang baru jadi sangat mudah ya teman-teman jadi silahkan dipraktek silahkan buat akun Instagram sebanyaknya ya kebetulan kita masih dibatasi 5 kuota 5 akun satu aplikasi Instagram <clears throat> mudah-mudahan bermanfaat jadi teman-teman yang silahkan di share video ini agar teman-temannya juga atau keluarganya merasakan manfaat dari video eh, video ini yang sama <clears throat> nah, bagi teman-teman yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe saya doakan mudah-mudahan yang klik subscribe dan meng-share video ini tambah sukses sukses sukses terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.